السلام عليكم معكم أحمد الماجد من ومضة ومعي اليوم إبراهيم الجاسم founder و managing director of hungerstation.com كيف حالك إبراهيم؟ الحمد لله هلا فيك الله يخليك آه، إبراهيم ممكن آه، تشرح للمستمعين آه، إيش الفكرة وراء هنجر ستيشن؟ هنجر ستيشن عبارة عن موقع لطلب الطعام من خلال الإنترنت ببساطة العميل يدخل على ال website يحدد موقعه بتطلع له لستة المطاعم يختار المطعم اللي يبي ويطلع له من المنيو ينقي المنيو ينقي الطلبات من المنيو بالتفصيل وعلى طول الطلب يروح للمطعم من المطعم يوصل للعميل طيب وزي ما انت تو قلت انه سوق المطاعم في السعوديه سوق كبير من الاساس قبل ما يجي الانترنت ولا شيء والحين بعد ما جاء الانترنت هل لكم منافسين؟ هل في منافسين الهنجر ستيشن يقدمون خدمه شبيهه فيه او نفس الخدمه؟ اي طبعا في مواقع مشابهه لهنجر ستيشن موجوده ولكن من ناحيه خدمه حنا انا اشوف حنا الافضل لان عندنا ال customer service موجوده في السعوديه call center آه، موجود متواجد على طول اليوم وعندك برضو آه، طريقه ال website جدا سهله المنيو موجود كامل كامل الخيارات بعكس المواقع الثانيه انا لاحظت انه هنجر ستيشن لا ما حددتوا نفسكم لانكم فتحتوا في جده وفي الدمام وفي الرياض وخبر والمنامه بعد هل هذا واجهتوا فيه صعوبه لا انت اذا فتحت website احنا احنا تعرف انت الاونلاين آه هي تفرق معي خصوصا في المطاعم تفرق معي العدد ما تفرق معي بال percentage فلازم يكون big volume ف عشان اوصل big volume ما اقدر في الدمام يعني مغطي الرياض وجده والبحرين عشان اوصل big volume في الدمام يعني صعب اوصل ال volume اللي تقدر تمشيني واكون survive يعني الفتره هذه ف بدايه خصوصا ان المطاعم اللي فوق طبعا في الرياض هي متواجده في جده وال interface هو ال interface. ال marketing هو ال marketing واحد فيعني ليش ابدا احد نفسي في مدينه واحده وطبعا هانجر ستيشن انتم المشترك ما يدفع الهانجر ستيشن اي مبلغ المبلغ يندفع مباشره للمطعم الخدمه مجانيه والدفع عند السلام يدفع للمطعم ولما بديت تسوق فكره هانجر ستيشن للمطاعم الموجوده كيف كيف أقنعتهم إنهم يشاركون معاكم، إن يصيرون partnerships معاكم؟ والله اغلب المطاعم انبسطوا على ال concept حق هنجر ستيشن، الفكره جدا مؤمنين فيها. آه، اللوجو عجبهم اكثر شيء هم مفكرينه انه فرنشايز. آه، يعني كلهم كانوا خايفين من ال marketing. يعني في بعضهم مروا في المرحله هذه وقعوا قلت لك مع شركه قبل خمس سنوات ولكن كانت تجربه سيئه بالنسبه لهم. بس آه، الحمد لله شافوا يعني بوادر نجاح عندنا في انجل ستيشن من ناحيه ال marketing من ناحيه ال demand من ناحيه style ال website. وعندنا احنا احنا الوحيدين طبعا الموقع اللي عندنا جهاز زي ما انت شايف هنا هذا الجهاز يستقبلون عليه طلب اغلب المطاعم ال challenge انا ما وضحت لك اياها قبل كانت انه كيف نقنع المطعم انه يستقبل الطلب يعني طيب انا وصل لي الطلب من خلال ال website كيف يوصل للمطعم؟ المطعم مطعم غرب احنا ما كنا نبغى نستخدم التليفون فعندنا الجهاز هذا يوصل له على طول الطلب يطلع له عطوا في الشاشه انه عندك الطلب الفلاني من الاخ مثلا نفسي احمد في كندا طالبه هذا طلبه يضغط accept ويحدد الوقت عشان يوصل لك الطلب بس برضه ال challenge انه تقعد تتعلم الناس اللي شغاله في المطعم كيف يستخدموا الجهاز ومن يوم ما بدات واطلقت مشروع هنجر ستيشن واللي انت زي ما قلت لي انه في نوفمبر تقدر تقول لنا كم عدد المطاعم اللي الحين موجوده عندكم على ال service وكم عدد المشتركين كيف زادوا؟ إيه، انا اقدر اقول لك عدد المطاعم من فتحنا زاد 60 مطعم لحد الحين هذا بس في السعوديه في البحرين تقريبا عندنا 23 مطعم آه، عدد ال customer زاد زي ما قلت لك 500% من فتحنا في رايك آه، ايش اكبر الصعوبات اللي تتوقع انك تواجهها حاليا بعد ما انت الحين الحمد لله بديتوا او اطلقتوا النسخه البيتا ايش تتوقع الصعوبات اللي تواجهونها؟ الصعوبات اللي بنواجهها اظن مع آه، المطاعم ممكن انك آه، يعني علاقتك مع المطاعم هي اللي بتكون الصعوبه في الموضوع آه، من ناحيه ال marketing برضو انه في بتكون في منافسه شديده بين المواقع آه، كثير مواقع حتصرف اكيد في ال marketing. هذه الصعوبات اتوقع اللي بنواجهها وايش رايك في النظام في السعوديه؟ هل رايك ان السوق نظام السوق في السعوديه هل رايك انه يساعد المبادرين في خدم في ال e-commerce او انه في في جهات ممكن يتحسن فيها؟ لا والله ابدا السعوديه جدا غير مساعد ابدا يعني واظن في اغلب القطاعات كثير يتكلمون بنفس الموضوع خصوصا في ال e-commerce الحين اذا جيت ابي افتح website كشركه يعني ما ما في ما في مسمى انك تفتح website. لازم تفتح لك شركه وانت تسوي لك website عاد تسميها اللي انت تسميها فجده غير متعاونين من ناحيه الفيز غير متعاونين فيعني بتعاني بس يعني زي ما يقولون كل شيء له طريقته فهيلقوا طريقه ان شاء الله. طيب ابراهيم شكرا على وقتك والله يوفقكم ان شاء الله في المشروع. شكرا.